RIP minister. Kano engola RIP. But why? Luacho musirikale akuba minister sasi owale ba ngatambula agamba abantu ku kyalo mukazi wange n'abaana tebasoma atambula akuba amaze omukuba n'agenda nga talina gwakubye yenna n'agenda neyetta abakulu mweddeko abantu bampa kompulaini nyingi ku bamemba ba paalamenti mulubya baduleeva enjala omuntu n'akuvuga naye nga tomanya na bizibu bimuluma ng'ate yalina obulamu bwo nze abantu abantambulirako abanvuga mbafaako nnyo kubanga be balina obulamu bwange oli minisita wa leba omukozi wo abaana be tebasoma kyokka oli awo oli minisita emmotoka ziggoberera muyina olujanja naye mu ofiisi omu mwennyini mwe muli lessoni mwegenda obatuukirako n'abalala be tukolera ne mwefuula nti nno te mwefudde nnyo mu mpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba muyina empisa embi neyeeraba mu mpenkoni n'omukolera n'alyoka akubuuzabuuza ebibuuzo kusasulayo obusasuzi obusente bo nga balya sente balya buli lunaku essente ne ssente nemulowooza nti abantu tebalaba abantu bajja batuusako obulabe minisita engolo olabye ba bamukube amasasi oyinza otya oba minisita wa leba ne muserebuleti nga leba ng'omukozi wo omusirikale akukuuma abaana be tebasoma muyina emitima emibi era lesoni zijja batuukako mu ofiisi mwe mwefudde buno muli bakitalo ebizibu bijja batuukako nojja ku minisita n'omukolera neyeraba nguno minisita minisita pulezidenti museveni yampa nnyo fe tulina okuba ne sente abalala babeere baddu era be bakola tubalumye batufukamirire batwegayirire eno warning to you mutegere ti abantu balina obusungu mubeera mu mpenkoni nga mutambula ne mumanyira abantu ne mubayisa bubi ne mulowooza basiru bodegard amubye eŋola down n'abalala next you are coming on list mwine nnyo omuze omubi bamemba ba parliament abadraiva bamwe bankubira temubawa lunch how can a member of parliament nofairing okuwa omukozi wo lunch just lunch ng'ofuna miliyoni asatu nemuddawo nemulumya abantu ababatambuza omukozi wo n'otamusasula naye ng'oli minisita omuntu akwagayo zenguyeeka n'adduka n'agamba manja emitwalo ataano n'ozimumma naye ng'akulabirira mwe mwe mwe bajja bakuba bamukubye wali yebase ded genda genda genda genda genda tujja londa omulala minisita ovulebba mulina olugezigezi mu ofiisi babalonda mu ofiisi ne mutandika okuba ne mwegulumiza omuntu nakeera n'abawolereza n'omumma esente n'ozeewa abaana bo ne basoma bo ne balya buli kirungi mmwe nga ffe tubawolereza mwe muli mumpenkoni kijja batuukako omu ku omu bajja bakuba bajja bakuba muminisita ovuleba azunga ddamu ozunge museveni agenda londa omulala agenda londa omulala omukozi wo naabeera ng'abaana be tebasoma ng'otambuza emmotoka nnya nnya eno nemugoberera kano nakatibeera kano bakuby amasasi oddangamu akajanja komanina omuntu nomulumya senga omusajja abadde mutemu yandikubye abantu ku kyalo talina muntu gwakubye n'abali mu saluuni abagambye muveemu omuyisiza bubi muyisa bubi abantu mwerimbika mu ofiisi n'olowooza tolikavaamu era museveni yampa tukolera museveni abakolera museveni nemubalumya omuntu nobeera ngaomugamba munaye nga nkoze mbulira kino mbulira wakawo mbulira kiri mbulira kino naye neye palawuda nalowooza ofiisi yiye ofiisi si yiyo wallahi billahi tallahi ojja givaamu ojja givaamu sigwo gwe basoose okufuula simanyi ndi pa ndi pa ndi pa nazunga n'obutama mundi pa ndi adimini ndi adimini komanina adimini abantu ne babakolera ne mubafuula ebyonziira mwe ne mulya buli kirungi ne mweteeka mu mpenkoni ne mugenda ne muzimba buli wammwe n'ebyabanaku ne mubibba sente zaabwe ne zigenda gwe ne weefuula nti oli wa ttabbu akomawo obudde buvuga wiwiwiwiwiwiwi bamu genda genda genda genda genda office we shall vote tujja voting omulala n'abalala mwenna mulina olujanja nga muli mu office ne bakufuula sekuritale geno n'omanyiira buli omu todong n'omanyiira buli muntu n'omulinnya ku mutwe kubanga eh, eh, sekuritale geno nkola mu ofisi ya museveni nkolera museveni ne mulumya abantu ne babakolera naye nga mulina empisa embi tubasabira essaala embi mmwe nemumulaba mumotoka nebavaamu mbunaayina abakuumi nebwonooba n'abakuumi ojja kuyingira ekinaabiro wallahi bilaita laita ojja kuvaayo bajja kulanga nti ofudde oŋola afudde abadde n'abakuumi ne bwagenda opama bamuleetera abakuumi nemutumanyiira netukera netuteekawo emibiri gyaffe mbantu netuyiwawo buli mubiri abantu ne batukyawa ne zituka ku ssente ne yeepalawuda yaayina obba nazo yekka yaayina okudikiteetinga ono yaayina ozifuna komaaniina mulowooza tuli basiru bajja kujja ojja kufuna akatayimbwambwa gwe ojja kuba oweta ku geeti bakukube n'amayuuga komaaniina bamubye eŋola oddangamu omanyire omuntu akuuma obulamu ne tubayirawo omubiri ne tusalawo abantu ne batukyawa ne tuyimirira ate ntayimu yokusasula netuuka nasasulamu baganda be nemikwano gye nadda mukumanyira musimanyi okoze ki nga siraba byokoze nionionio kabulengana offisi olowooza gwe wajja noffisi olowooza museveni amanye ebyoffisi nebepalawuda wepalawuda ki ku bulamu bweduniya eno n'omutunuulira tasobola kuvaayo kwogera ku museveni mu openi ayitawo mu mpenkoni nga yenna emuggalidde yenna nadduka bengola abadde wano bamubuuza human rights nasiba abaana b'abantu nasiba abaana nagamba abawamba abaana bava nigeria bamubye kajanja kumanina ojja tege mujja tegeera mwe mwe nebwepankira mu ofisi n'ayez pas la houda, Museveni, indi PA, indi directa, indi gondi, indi commissiona kumani na commissiona. Mwe, taimu negenda tuka tubala geresoni, muja kuduka, oja kuduka, egwango jadiduka noru janjaru. Omuntu noja n'omubeerera wo babeera babali bubi ne tuyimirira ne tuwogera buli kintu naye ssente bwe zituuka nolyoka omulaba weyemasagga bwadde eno bwadde eri enionio nseveni anjagala nnyo nseveni anjagala nnyo museveni yakuzaala ku maaniina n'oyo mulabe omukozi n'akuvuga nemugenda buli mu konsituwensi nemukyalira buli kitundu n'omulumya enjala n'otakoma ku njala n'omulumya omusaala abaana be ne batasoma mbu minisita mbu olini kyajo ovulebba wikireba bamubye genda genda genda genda kumanina mwemuletedde abantu obusungu webuti mubaletedde obusungu mubaletedde obusungu nemwepalawuda mu motoka ezebbeeyi nemutambuza famire zammwe mpaka bulaaya nemwejjanjabira mu malwaliro amerika ng'omuntu wa bulijjo talina kyakufunamu omunyuunyunta akukuuma asula bweru kyokka abaana be tebasoma mbu minisita ovulebba what type of minisita ovulebba nojja mu ofisi yenna neyeepala wuda n'obuwala obubeera bwambadde obusikaati nga bwonna obuba bwabugwamu erandi pa erandi pa ku maaniina tekalina nekyekalina ku ggwanga butambula butambuzi embw ezo mutuleetedde obusungu bungi nnyo mmwe tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri tubakolera naye tubataddeko amaaso abiri tayimu wirukamu ojja kudduka mu ggwanga lino ogende mu ddala ojja kudduka n'olugezigezi lwammwe n'empa enkoni ze mwakalaba mwemusinikira amannyo mujja ziraba kati oyo abonyaabonya kukyala apulitendi nga kyokka omukozi amukolera ali bubi tasasulwa abaana be tebasoma naye ye atambula nemmotoka nnya minisita ovuleba minisita ovuleba kati genda olebalinge mu ttaka yesi genda genda bamubye wano wennyini wembeera bajja bakuba bamemba ba paalamenti abakozi bamwe bankubira temubawa ssente omuntu n'akuvuga n'omutuuza mu mmotoka n'abeeramu essaawa n'ogenda mu loogi n'oyenda n'omalayo hours munaana tomuwadde emmere ali mu mmotoka n'omuvugisa talaba famire ye gwe n'olowooza Mbuchi, oba mututa mutumalewo, mutumalewo. Na yenga tuja omu kwa omu usharu. Feel it. Muja chulida. Temuja kuda omloze. Okwe para udila mu office. Huh? Ba mulonda mu bulonzi. Na yena ye fula antibaji muzalida mu. No mtuka koye na na awanika obusige. Na awanika amatama. Noloza munange. Office jewe ya galida mu bajironda mu bulonzi. Bantu. Bantu. naye teweefuula nti nno oli wa kitalo nnyo toli wa kitalo mbwa toli naye ne bafuula abantu emomboze baagala buli muntu amufukamirire ku maviivi ne bwoba omukoledde okusasula ayagala omwegayirire omufukamirire oba embwa gwe gwobeera gwe gwembwa bano bebembwa ne babeera waggulu nga bo bali balitambulira mu essi mulumizza nnyo abantu mulumizza abantu mmwe abantu babakyaye ku mipima akolera naye nga yakukyawa dde alinda opotunitegi katonda amukwase ku mundu akubalule kubanga muli ba mitima mibi mutuula mu paliyamenti nemwejjusa mwekka nsanga abakozi b'ebitongole ne bagamba yisima babosi batuyisa bubi yogerako n'omugamba kiki nofuna miliyoni ana n'olya lanci ngaomuntu akuvuga ali mu mmotoka how oli human being gwe nze nsooka abantu bandabirira buli wentuuka nga mbawasa olidde makdo olidde gundi olidde onywedde netugabana ekitono ekiriwo naye obubbi omutima emibi egibaliko abakozi bakyabakuba nnyo bamubyesanga mwengola down dead dead tewali investigation ate akukubye naye yekubye tewali investigation genda kifo tugenda londa omulala mu seven will get a new person teweeyibaalira mu ofisi ya museveni ne weefuula ow'ekitalo ennyo gasiya mbundi pa ne pa ne pa n'omanyiira buli muntu olw'okuba oli pa pa byebiki okola emirimu emikako maaniina naye naddaawo ndi pa mbu ezo n'otuuka ku ofiisi zaazo ne zeepanka nga teyina na kintu n'eki bagiwa omulimu si wakubanga yasoma lwakubanga mukwano gwa kazini wa mukwano gwa boosi hmm? nemumanyire abantu abayimirirawo ku lwa pulezidenti olwokubanga gwe omuyinako oluganda nomanyira buli muntu yenna yenna yenna samwengola hey abantu bamanyi oli wakisa naye dulevawo takimanyi akukubye amasasi ku manina mumanyira netubakoleranga nemutufuula ebyonziira mwe nemulinnyampa enkoni nemweyagala nolowooza kikomaawo <laughs> ojja kiwulirako lumu gwe lumya nnyo abakozi bayise ngaebyonziira bakole nga bwoyagala era wanudde ensi ejja kupasivinga abadde mulungi abadde mulungi oba obadde mulungi duleva omusirikale akuba atya amasasi kitegeeza obadde owuduwinkinga abantu ngaobalimba ne pikiki endala naye ngaabakulinaanye bali bubi bannange njagala mukimanyi abantu abo beeyisa bubi tubakolera enkya neggulo ne tuyiwawo emibiri nga bali mu mpenkoni mwe batambulira naye wekituuka ku byesente baba bamanyi gwe oli muddu oli nfunzi oli gasiyo oli bisesemiye baagala ofukamire wansi otambule okuva wano n'ekyali wajjala kyanjanga oli ku maviivi omwegayirira maama gondi maama gondi maama gondi maama gundi kubanga bamutaddeko mu koofiisi tamanyi nti kofisi kakaseera buseera kakaseera n'amanyire abamukolera n'abajjako emirembe gyabwe ne basula mu nsiri ye ne yeesuumira mu ec logi bweru ng'abasirikale bali bweru bakuuma naye nga tabalowoozaako n'alowooza ye ultimate ladies and gentlemen let this message go to you mwenna abeepankira mu bwofiisi bwa museveni neweetwala nti oli wakitalo nnyo kubanga museveni yakakutuuzaamu n'olowooza gwokasooseemu n'owa ebiragiro n'omma abantu ssente gwe weegaggase ne famireyo n'abo abakoledde n'obatunulira ng'ebisesemye essaawa ejja kutuuka essaawa etuuse wanudde omuntu ajja kwekyawa ng'oli mukamaawe akuba akatayimbwa mbwaggwe ku maaniina muli bangi nnyo mu woofiisi abatulumya ngaate tubakolera netusibawo omubiri gwaffe nga gweoli mumpenkoni osinisa oh, amannyo oli muli naye ate wekituka ku ssente gweolina obba nazo gweolina okwegozeza gweolina ozikola buli kimu ku maaniina mugenda kiwulira mmwe mugira mukyewagana obudde mu mmotoka mugira mukyewagana ezimpenkoni ogira okyamanyira abantu mu ofiisi obatunuuliranga ebisesemye kubanga Museveni akuwaddemu akadakiika akatula mu office you are not the last neither have you been the first simanyi eh, eh, eh, pekomanina nze toddanga ebe nobimbu yatulabye bangi nnyo mu bwofiisi babuvaamu enkya neggulo ne bamala ne bafa n'ekikutuko nga yenna akootakoota naye ng'omutunulya nti oyo yali w'amaanyi ku mulembe gw'obote naye nga takyayina maanyi n'akamu na teweefuula nti ofiisi yiyo baba bagikuwadde mu kaseera teweefuula nti oba otuuse mu ggulu tokitwala nti nno wazaalibwa nayo ofiisi bu ofiisi ofiisi n'abuuza ebibuuzo bino tasobola difendinga museveni anywere ayitawo mumpe enkoni ng'emubise emisinde egy'amaanyi be bakawadi ayitawo n'abajasi mukaaga nga bamukuumye tasobola kuyimirirawo zezembwa eziyimirira eyo nnn nseveni anjagala nnyo nseveni museveni abaddeyo nga bakuba eŋola taliiyo tamanyi nabibaddeyo bagenda tekawa rip baziike gasiya genda genda gendera mumuli warning to you warning to you mwenna abalina bwofiisi ofiisi nga mwefudde mbuno oli wakitalo toli wakitalo mukofiisi gasiya oliwo kaseera buseera oliwo kaseera buseera naye n'omanyiire abantu olw'okuba oyinako ofiisi museveni akakwenturastinzeemu nodda ku bakozi abasula nga bakuuma ne bwogenda mu tooyi kyokka n'oyagala ensi ekutendereze bajja bakuba nnyo bakyabakuba so omu oba babiri mukyakubwa bajja kukuba muli bantu babi nnyo omuntu n'omulumya enjala akuvuga omuntu n'olemu owaayo emitwalo ataano amwana waasome ng'asiiba ku pikup ng'ayimiridde mabega mbw ali muli agenda mu loogi balina nakyakolera gavumenti tebalina kye bakoze kyakiri mu gavumenti eno mumanyidde nnyo abantu mw abali mu bwofiisi mumanyidde abantu naye bakyabakuba ba bodegaadi tewali investigation ba bodegaadi amukubye naye neyejja mu nsi muyige okuwa abantu ekitiibwa omuntu waaba kukoledde nga yeetaaga osasulwa musasule naye ne bwoneekozaakoza otya wanudde museveni tasaakukuuma ne woyitawo ne bipikup nga bakukuuma wallahi billahi tallahi olunaku gye luli lumu ojja tegeera nadda mu ofiisi neyeegaziya neye yegaziya neye palawuda kubanga museveni wadda wamuyita wadda wamuyita nojja kofiisi ke neyetunuzanga atagenda manju gasiya mwe eno woninga egende wammwe mwenna balina bwofiisi nga mwefudde ekitalo ne bu pap esimanyi bwofiisi gasiya obwo bwofiisi bubaddewo ebbanga ojja nabbulekawo n'olumbe lukuluma ogende ofiire bwereere toddaawo okwepankira ku munansi omuntu akoledde saaviisi ne tweteekawo emibiri gyaffe mwe ne muvuga mpenkoni ne muyitawo ng'endabirwamu ziri waggulu mutya abantu temuyinza nabbagamba nti mpagira mu seveni otya otambula otya omaani nava ku simu eno giveeko saagala nkubira simu muyisa bubi abakozi buli muntu aba asobola okutegeera nti naaba omukozi asse minisita lwa bukopi minisita bukopi mu minisita obuleba ate nga abakuwala ebba tobasasula mwe you are not one abantu baabakoowakoowa dda mwe baminisita basimanyi ndi mu ofiisi abantu baabakoowa nnyo nzabeera mu bantu abantu baabakoowa muli bantu babi nnyo era mukimanye eyo si yoyo yekka bakyabakuba bagenda bakuba muli bampisa mbi ba mp mulumya abakozi enjala mulumya abantu mukwata abawala mukola abaana embuto ne mutabalabirira nga mukozesa ofiisi simanya yaavu call from above mukoze abawantu ebintu bingi nnyo mubba amataka mwefudde nti mweke kyokka ekiri ku nsi eno naye tayimu egenda tuuka mwe tayimu ejja tuuka odduke ekololo odduke ebuziga gye wabba ettaka amaanyi ge wayina nga minisita gayinza okuggwa eŋola gamuwedde ituli straight